首先，让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课吧。在礼拜一的部分，我们会逢到的是三元一将的日子，在当天同时也是非常适合荧幕前的朋友们到庙宇去做还愿或者是祈求补运的日子。如果有需要补财库或者是补财运的朋友们，都可以前往庙宇去做哦。 而当天呢，同时也是逢到了六十甲子的一新的一轮的甲子日，所以在当天，如果呢您想要修刘海、修您的鬓角，甚至是剪指甲，都可以帮您自己，就是除晦气、白运哦。更理想的是，也可以帮自己修一下眉毛，可以让您喜上眉翘，增加您的桃花运。 甚至是可以让您的人缘呢，可以好一些的。再让我们来看一下，在礼拜二的部分，我们会逢到的是月破大号之日，当天同时也逢到的是正红杀日，代表的是通书上本来是红字通宜的喜事，都是不宜在当天都不能用喽，所以请大家在当天就避开。 再来，我们来看一下，在礼拜三我们会逢到的是一个新的节气，这个节气就是大暑。在下午的十六点三十八分，我们会迎接这个新的节气。而大家有没有发现，在这几天天气越来越炎热？因此，老师会建议大家可以透过在这一天的节气，帮自己就是透过食疗的方式来消消暑。 而消暑的方式也非常的简单，除了可以透过吃仙草，或者是我们可以多吃一些这个凤梨，甚至呢可以吃苦瓜，啊，这几种很容易取得的，不论是用果汁或者是汤品，啊或者是甜点的方式来摄取都是非常理想的。 不过呢，要注意的就是甜度的部分，请大家要注意一下，这样子才不会让自己无形之中增胖了。那在礼拜三这一天，同时也是逢到一个很特别的日子，叫做雕刻日。这边来为大家做一下特别的命理小学堂恶补一下。这个日子呢，在过去的这个古代呢，在工是我们这个工匠呢，要定制这个羊仔的这或者是。 这个庙宇的这个神桌，或者是定制这个庙宇里面的神像的时候，所要用的雕刻日哦。那我们都知道呢，神明每一尊呢都是有固定的这个尺寸，而且呢，它都必须要在特定的日子呢才可以呢开始制作。如果您刚好有挑选了上等的木料木材呢，选定了呢，要在当天呢，就是。 喝的话呢，我们可以不妨呢选用这一天大暑这一天来做，好，那这个就就是给有缘的人呢参考看看咯。好，那再来呢，我们来看一下礼拜四这一天呢，逢到的是四安日。那四安日呢，它代表的是什么四安呢？代表是适合安床、安机械、安门，还有安葬。 那安门是指什么样的门呢？大门，因为我们讲的门是，尤其是比如说厂房的大门呐，或者是我们讲的铁卷门啊。那这一类的门呢，它代表的是我们的一个，在风水上，它代表的是我们的一个人的口，因为我们都讲病从口入，祸从口出，所以呢，这个口呢，相对的也是非常，在行家派来讲是非常重要的。 好，所以呢，在我们的择日学里面来看呢，这个日子呢，安门的日子呢，也会相对的很重要哦。好，那我们这个四安日呢之外，它还有一个特别的日地方呢，就是在当天也同到了四方号。那四方号呢，代表了会耗损的是财务相关的，所以在当天礼拜四，请大家记记住。 这个礼拜四除了只有四安，还有四号，也就是呢，我们不能够开市，不能够交易，不能够纳财，还有不要那个去出远门啊。那如果您这个交易呢，也包含了什么呢？就是出库大量的出库。如果你有需要出库的入仓的，请你提前或者是延一天。 加急件，这样子会是比较理想的。所以有那个屏幕前的老板或者是餐馆朋友，请你们务必调节一下时间，这样是比较理想的哦。好，再来是礼拜五的部分。礼拜五这一天呢，逢到的是我们的天罡日，而天罡日呢，代表的是在当天是不宜喝牛肉汤，还有吃牛肉面的。 为什么？因为它呢会将我们的这个元气呢给消耗掉，那会折损我们的这个好运。所以，请大家呢务必在当天，如果可以的话，吃一天的桌边数，也就是我们看到肉就不加啊，或者是呃尽量不要吃到牛肉也可以啊，能够做到这一点就非常好了。好，再来我们来看一下礼拜六的部分。 在当天的部分呢，我们会逢到的是一个适合祈福的吉日，当天非常适合可以入宅安香以及开市，有需要的朋友们可以慎选当天来运用。而礼拜天的部分呢，我们会逢到的是中福。之前呢有说过了三福日的初福，那如果您在初福这一天呢，已经有到了这个中医院呢去做了地铁的这个。 使用的部分哦，那请我们呢一定要在中伏这一天呢去贴第二帖的药哦。那再来呢，在中伏这一天呢，它同时也逢到了勿探病的日子，所以在当天不要去探病。可是我们是可以去那个探病的，好吗？好，那再来呢，在中伏这一天，我们有一个开运的方式。那这开运的方式呢，是限定两种对象，第一种对象是。 你觉得我的运势不是很顺，所以常常有小人跟官非、官事缠身。我的运途没有很顺，我的官我一直没有办法步步高升，总是要升迁的时候被别人卡了名额，总是没有轮到我。好，那另外一个对象呢，就是针对家中有重症，比如说癌症或是慢性疾病，有在吃这个慢性处方签的。 这个朋友们哦，啊，这两个对象听好了，这两个对象呢，请，请我们哦，要是可以在这一天呢，拿一块红布，啊，然后呢，我们可以到家中附近的这个什么，呃，五金行，又或者是这个特利屋或 B and Q 都可以买一个一片瓦片，啊，买一片瓦片就可以了。 然后用红布把瓦片包起来之后，拿铁锤，好，在两个方位哦，请听好了。如果您是针对想要让运势、让你的官运比较顺遂的，哦，或者是官非可以解除的，请你在我们的北方把这一块瓦片给敲碎。那如果您是想要让我们那个。 就是家中有重症或是慢性疾病的这个病患，他的这个病气可以代谢掉，能够就是比较舒缓一点哦。那能够让他的这个病呢，病理的这个问题呢，能够好一些。那请在南方敲碎这个瓦片，让这个病气能够代谢掉。好，所以一个地方是北，一个地方是南哦，请不要搞错喽。好。 那在敲的时候呢，请记得要讲的是“岁岁平安，步步高升”哈，请讲这两句话就可以了。好，那这样子呢，就可以取一个意义，就是“名为玉水，不为瓦全”的意思。好，以上呢是当周的这个日课吉凶。那 再来呢，让我们来看一下当周的运势网又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友，而第二名呢是我们属蛇的朋友，第一名呢是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，我们这三个生肖的朋友呢，运势除了非常的好之外，也是非常耐心十足哦。那这个周边的人呢，会觉得是说跟你你们是。 非常的适合聆听的对象，而且呢，交付给你们的任务啊，如果是别人一下子就打退堂鼓的话，你们董事会非常有那个坚毅的那颗心哦，然后愿意去把事情给完成哦，啊，很井然有序的愿意把东西给去做好，所以呢。 因为被交代的事情都有愿意可以把它完成，因此呢，上头的人或者是周边的人就会觉得是说，哇，你好像，嗯，非常的运，势，好像好像非常棒啊，运势好像非常的好。其实并不是这样子，只是说因为你是有按照条理的去办事情，但是另一方面，呃，所谓的运势好，是因为你并没有任何的阻碍。所以其实，在这一周。 您的运势好的定义是在于，因为没有阻碍。OK，好，那再来就是说，呃，我们呢会希望是说，如果说这几个生肖，你想要让你的运势在这一个周呢，能够在更好一些的话，尽可能呢要多开口，请周边的人给予你协助，因为你这一周的运势呢是好在，好在这个呃没有阻碍。 但是呢，真正好的地方是属于在财运的地方是比较更好的，因为我们不可能是说好都是全方位的好，所以您是好在没有阻碍，但是财运的部分是非常非常旺盛的。所以如果这几个生肖朋友有做投资理财的，或者是如果您又是保险相关业的、金融业的，哎，好，那自己不要下去下去投资，好。 但是你，你如果是是指导别人的，那您的你可能可以透过这个指导别人，然后帮别人获利，然后您赚到的奖金反而会更多更好。OK，好，再来呢，我们来看一下个别的生肖运势状况又有什么特别需要留意的地方。首先呢，第一个生肖是属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这一周呢，需要保持动力。 而且呢，切记不要让别人看到你懒洋洋的那一面哦。那这个属老鼠的朋友，在这个礼拜还有多多的要注意一件事情，就是要多补充水分。因为当你没有补充水分的时候呢，你很容易会口腔的问题会浮现出来，比如说口气不好，或是有口臭的问题。所以老师会建议属老鼠的朋友要多留意一下口腔的问题哦。那再来呢，呃。 一个保持动力的一个方式呢，就是尽可能的，当你觉得没有什么那个动力的时候呢，就起来走动一下，或者是呃，让自己呢去吃一点那个口香糖啊，可能比较清凉的口香糖，或是听一下那个比较亢奋一点的音乐来振奋一下自己啊，不然的话，你你的那个心。 那个情境呢，一直往下降的时候呢，在工作上会不太理想，因为它会影响你的这个你的这个 efficiency，那是不是不太好的，好不好？那我们这个属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢是星期天。那下一个生肖呢是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜会碰到小人紧靠的一个状况，那这个小人紧靠会让你有点喘不过气。 因为你总会觉得他是不是想要挖坑给我跳，所以你会一直处于一个很紧绷的一个状况。因为你总是要一直防备人家，然后会让人家觉会会有一种被害妄想的感觉，神经兮兮的，所以会有点很烦躁，然后会一直很容易陷入一种很毛躁的感觉。 那我会建议属牛的朋友，在这个礼拜呢，可以的话就是找一些方法，因为你最了解自己，你知道什么样的方式可以让自己心情好一点，或者是可以舒缓，尽量把那一个东西带在身边。比如说，如果有一个东西可以让你闻的，可以很舒缓，或者是呃你喜欢看书，你就把那那本书带在身边。 你喜欢听什么音乐，就把那一个音乐存在你的耳手机里面，然后拿起来听。那这样子的方式都会有助于让你呢不会进入那样的一个毛躁的一个状态，好不好？那在这个礼拜呢，要留意的天数有两天哦，很容易进入这样的一个 emotional 的一个状况呢，分别是礼拜一以及礼拜三。 那下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是属于八方贵人啊来的一周哦。那上个礼拜因为你非常的能够能屈能伸哦，所以这一周其实呢，属老虎的朋友相对的呢，已经开始得到一些回报，所以你会发现呢，有人会开始给你一些 feedback，或者是开始给予你一些呃比较正面的一些呃。 鼓励啊，甚至是告诉你是说怎么样建言，所以我觉得土老虎的朋友在这个礼拜，其实对你来讲，你们虽然没有什么特别需要留意的天数，但是有很值得需要做的就是，你必须要多去采纳别人给予你的方向，还有不要去忽略过去曾经帮助过你的人，然后要多去联系。 然后保持一些关系，对你会是比较好的。不要只注重于眼前的这些人哦。好，那再来，让我们来看一下属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当中呢是属于虎虎生威的一个礼拜，而虎虎生威呢，会代表是你尽可能呢要借由你目前所正在处理的一些事情，比如说一些案子，来建立你的一个威严哦。同时呢。 透过这样的一个方式呢，也可以让你重新的建立你自己的信心，这样子会是比较理想的。虽然会有一点好像让人家觉得，哎呀，你就是故就是在故意借力使力的感觉，但是有的时候这样的技巧，不管是在职场上，或者是在人际上，其实是有必要的。 好，那我们呢属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，也是没有特别需要留意的天数。但是呢，要特别要注意的一个地方就是呢，我们都说狡兔有三窟，您这个礼您在这个礼拜呢，非常的威，您可能也有很多的表现啊，可非常的八面玲珑，在每一个。 一个 session 里面，每一个氛围里面都非常的好，但是要非常的留意，就是不要过度，因为呢，在隔周之后，当别人需要你在表现的更好的时候，你会发现你没有更多的余力去做的更好，所以有的时候要留一手，才不会发现自己之后没有东西可以再施展了哦。好，接下来是属龙的朋友。 而属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于名利两通的一周。名利两通代表的是你要名要利，哦，这个可能代表利益啊，或者是文呃实质上的这个财力都可能都可以得到。哦。所以呢，你的成果想要的都可以出炉了，啊，也可以开心的收成了。那老师会建议呢，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，就是属于开心。 点钞票、数钞票的时候，那更要记得的是哦，要继续落实去做你该做的事情。再来就是呢，请属龙的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数是星期六。还有，即便呢您目前很多的状况呢，或者是一些呃可能财务的问题暂时呢是舒缓解决了，请你也要务必留意您那个之后的一个。 周转的状况哦，不要呢又再重蹈覆辙哦，这样不然是不太好的。那要留意的天数呢是当周的星期六。下一个生肖是属蛇的朋友，在这个礼拜呢，逢到是吉星高照的一周。那吉星高照的一个状况，老师会建议你不妨可以去多参加一些社交活动，或者是一些路边临时的一些活动哦。 因为呢，通过这些活动，你可能会意外的收获，不管是意外学习到一些新的东西，或者，是你可以从当中，呃，认识一些新的人。这些人可能，不管他可能是对你有帮助的人，又或者是巧遇到你命生命中可能会是很重要的对象，也不一定。所以呢，请我们属蛇的朋友呢，不妨呢。 多多呢，运用在这个礼拜吉星高照的时候呢，让自己在感情或者是人际上面呢，都有可能呢，多多几条线出来，好不好？好，再来我们来看一下，就是属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要三思而行的一周，而这个礼拜呢，除了要留意的天数有礼拜一跟礼拜四啊，那老师还要提醒我们属马的朋友呢，这个礼拜呢。 尽可能呢，就是我们要多让自己沉淀啊，不要过多的去讲太多的话，因为所谓的 action speak louder than words，所以你的行为会比起你光说不练要来得好。所以，请我们数码的朋友，尤其如果你要是主管阶级的。 你务必呢，先以先坐着一下，这样子会比您一直在那边光说不练要来的好哦。好，下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢，是属于需要除尘布新的一周。这个说的是您的思维、您的想法，还有包括您的包袱，甚至是如果是需要抛掉的死党，如果他是。 不适合的，或者是不适合的对象，都该抛掉，该舍掉的，该抛掉的，就是在这个时候该去做咯。呃，不要有任何的眷恋，或者是舍不得，因为不适合的，就请丢掉。好，那我们呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜留一的天数分别有礼拜二、礼拜五以及礼拜六比较多的，所以呢，您需要比较多的时间呢。 好好的去思考，好不好？下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当中是需要极度的专注力，而这专注力呢，尽可能用于在学习心知上面。那您的专注力呢，有的时候呢，可以很集中，有的时候很容易会跳开。所以老师建议呢，尽可能呢，给自己在一个比较安静的环境，然后不要有太多 distraction 的地方，会是比较理想的。 那属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期三，还有尽可能呢，在做任何安排的时候呢，可以提前去布局，会是比较理想的哦。好，下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜要留意的是莫伤情分。这个莫伤情分呢，除了是针对亲情啊、人情哦，或者是我们讲的这个人际。 或者同事之间都有可能，只要是跟人与人之间的情分都有可能哦。那这个情分就是代表是说，你很有可能因为你的刀子口、豆腐心哦，说错话了。那你没有那个意识，可是呢，别人听了就往心里去了嘛。所以你就是属鸡的朋友，少说少错哦。那多说就多错。如果你这个礼拜。 说太多了，再去回首，哎，再去懊恼，就来不及了。所以，请听老师的劝，在这个礼拜呢，尽量少说一点，那才不会呢伤了情分在那边懊恼。这个礼拜留一天，是有两天，分别是礼拜四以及礼拜五，所以请管好你的口。下一个礼拜呢，下一个生效呢，是我们这个。 属狗的朋友啊，那属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于这个琐事缠生的一个状况，而在这个礼拜要留意的天数比较多，除了礼拜四、礼拜五跟礼拜天呢，你会觉得有很多很多大小事情都要处理哦，不管是里外都是，比如说家里的事情啊，或者是公司的事情啊。 或者自个儿的事情啊，大大小小的事情，所以呢，如果的朋友，你会觉得我忙得好烦躁。可以的话呢，尽可能呢，在这个礼拜，让自己无时无刻都在备战状态。还有呢，拿一个笔记本，或者是把你的手机随时都保持着充电状态。为什么？ 因为你必须要有一个 Note A P P 来随时记录你什么事情是已完成，什么是 Pending，什么是未完成、待完成的，你才不会 lost 掉，好不好？那收购的朋友，这是一个暂时的现象，过一阵子就没事了啊。所以，请您安稳的度过这一周就好了，好吗？ 那最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友。那属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于顺时而动一周，也就是别人动你就动，别人不动你就别动哦。所以如果说别人有催促你来做这个进步的时候，你就去做；别人没有催促你的时候，你就暂时别做。为什么？因为先跟你说，如果他没有催你的时候，你先往前做了，很有可能后面还是要再改。 所以你还是等于白做。可是如果他没有催，他现在催你的话，你去做，其实你还是做得出来的。你理解我要讲的吗？所以说，我们就是顺时的去做就可以了，这样会比较好。虽然你可能会觉得，老师啊，这样子好像是我工会，好像会彰显我的工作态度不是那么好。不过也只有仅限于这个礼拜啊，因为。 我是叫你顺时而动啊，不然的话你会反而会在那边觉得好烦哦。怎么一下子叫我改来改去，改来改去？那我这个工作到底要不要做啊？知道吗？好，那以上呢是当周的生肖运势周报。接下来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组都是哪三个小朋友。 首先呢，第三名呢是我们属猪的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，老师要特别，这个提醒呢这三个生肖的朋友哦，嗯，如果是已经有对象，或者是你在暧昧状态的朋友哦，这三个生肖的朋友，请你们就是尽可能要用比较。 那个慷慨的方式去对待对方。什么叫慷慨的方式？第一个，请不要吝啬的用花言巧语，尤其是男性对女性，因为没有女人是不喜欢听好听的话，也没有人是不喜欢被称赞的。所以，请你要多去注意对方有什么样的改变，然后多去称赞对方，或者是多去。 鼓励对方，那这些都会是对于在这一周加温非常棒的一个方式。那再来呢，就是呃，这三个生肖的朋友哦，在这个礼拜呢，也请你们呢要慷慨一点的，就是可以去买一些很小的礼物啊，哈，那或者是说准备一些小小的点心啊，或者是呃，比如说天气很热嘛，那准去接送，如果有去接送他，或者是有见面的话，那准备一下。 他平常会喝的饮料啊，或者是这样子贴心的一些举动，这个呢都是可以打动对方的，或是可以让这个感情呢加温的，都是不错的一个方式。所以，请你用这样的一个这个方式呢去对待对方，去多去为对方多想一点是比较好的。那再来呢，呃，老师也会希望就是。 如果您是单身啊还没有对象的朋友呢，在这个礼拜呢，请请你们呢也务必呢要就是注意一下啊，改变一下自己的这个风格，或者是在这个礼拜，其实我们会希望走的风格是以淘气跟可爱路线为主的，因为这这个路线呢是比较适合在这个礼拜可以跳出一个。 一条路哈，比较能够吸引到那个人，所以说，如果你走这一条路线的话，是比较可以让，尤其是女性哦，如果你走淘气可爱路线，是比较可以吸引到异性朋友。那如果是男性朋友的话，就是走正义、正义路线、正义路线，可以比较容易吸引到女性朋友的眼光。所以以上呢，是请单身的朋友们参考看看哦。 好，以上是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有帮老师把周报分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师跟老师联系。我是金老师，欢迎订阅老师。我们下周六准时首播，晚上见，拜拜。